pourra s'effacer. Tu as écrit, Seigneur, une lettre qui raconte combien tu m'aimes. Une lettre écrite dans mon âme qui ne pourra s'effacer. C'est le prix de ta vie sur la croix. bye. Tu m'as écrit, Seigneur, une lettre qui raconte combien tu m'aimes. Une lettre écrite dans mon âme qui ne pourra s'effacer. C'est le prix de ta vie sur la croix qui montre ton amour pour moi. C'est le sang. Tu m'as écrit une lettre qui raconte que tu m'aimes. Une lettre écrite sur mon cœur qui ne pourra s'effacer. Tu m'as écrit, Seigneur, une lettre